Alw Alwynion Swadres yn troi'n araf iawn. Ond mae'n dair blynydd erbyn hyn ers i Sione Davies coeddi y droddiad, droddiad comisiynwyd gan y Llywodraeth ei hunain, yn galw am ddileu Cymraeg ail iaith fel pwnc sefydlu continuum Cymraeg i bawb a sicrhau bod pawb yn datblygu sgil i fedru gweithio a chyfysrebu'n Gymraeg trwy gael peth o'i haddysg yn Gymraeg. Ers hynny, oherwydd y holl a goed i gen y Llywodraeth, mae miloedd y blant wedi cael ei amddifadu o'r sgil yma. Dwi e ddim yn deg a dwi e ddim yn llesol i'r Gymraeg.